Всем привет! Меня зовут Владислав Шиповалов, и сегодня я хотел бы рассказать, кто такой Сивио Манго. Прежде всего стоит сказать, что мое знакомство с виртуальным миром танцевальных игр началось с игры Dance Central. So basically he started off playing on Dance Central. Okay. Um, and what he really loves about Just Dance is the fact that he gets to dance, that the coaches are real people. Okay. Um, so he really likes that. Originally, he thought Just Dance might be too easy, um, and then he started to give it a chance, and, and he realized that, in fact, it's a, a big challenge. А уже в 2014 году я выиграл билет на выставку «Игромир», который проходил в Москве, где впервые принял участие в отборочных на чемпионат мира по игре Just Dance. нас есть человек, который упустил всего 602 поинта. Это такая мелочь, и это ну, вот, не то чтобы обидно, он заслужил аплодисментов. Дорогие Саша, друзья. слово Ольге Лазаревой. Влад, я благодарю вас за участие в конкурсе Just Dance. Это очень большая честь, что вы приняли в нем участие. Я хочу сказать, Влад является одним из победителей нашего коуп-турнира по Just Dance. Мы награждаем вас и ждем в новых конкурсах Just Dance. У вас отличное видео. Спасибо вам огромное. Спасибо. С того момента Just Dance стал для меня не просто игрой, и я решил придумать себе сценическое имя Сивио Манго. 2015 году я впервые стал чемпионом России, но наша страна была в составе региона Азия, где я занял лишь пятое место. В дальнейшем я ждал совершенно новый этап в жизни, так как у меня появилась своя команда. Just Это крутые ребята, и мы очень много добились вместе, но о них я расскажу вам в следующем видео. 2017 год стал для меня самым значимым, поскольку я вновь смог выиграть онлайн-отборочные. И став чемпионом России, я отправился в Париж на ESVC, где смог представить свою страну на чемпионате мира по Just Dance 2017. находимся на eSports World Convention в Париже. Сегодня 17 февраля, сегодня начнется финал отборочный и финал по Just Dance, чемпионат мира. Oh, there you so, go. So CVO takes the first point. Does CVO takes the first point? Yeah. Okay. The choreography was so on point, and I was really feeling like you put your entire heart and soul into that performance from start to finish. You, my friend, I'm going to have to give you this point because I felt that you had this certain extra something, this bounce, this effortlessness <laughs> that you conveyed throughout your entire performance. So my point goes to you. Le point va pour okay. Silvio qui du coup remporte la manche. Today you you improved and you gave something more. You are precise, but also you are enjoying for the joyfulness and um, I would say the. Um, the little more, the little thing which was a little bit more than just dancing, I will give it to Silvio as well. To Ah, ok, Silvio, donc c'est Silvio. So there Silvio you qui go. Clean remporte sheet. du Clean coup sheet for euh, Silvio. cette It's a manche. point. If uh, Wiesner was going to be able to pull out a point from the game, but he was not able to do, uh, you know, I guess sometimes sometimes you get that vibe from up here in the booth where you can actually sort of feel, even if we couldn't see the score. Это был просто невероятный опыт, но самая главная цель ждет меня еще впереди. You know what? I'm gonna. I'll be back. Yeah. You Oh, haven't yeah? se- you haven't seen the last of CVO Mango.